Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Διαλύουμε τη μαγιά και τη ζάχαρη στο μισό χλιαρό γάλα. Ενσωματώνουμε τα αυγά το γιαούρτι το σπορέλαιο και το υπόλοιπο γάλα Ρίχνουμε το μισό αλεύρι και ανακατεύουμε Προσθέτουμε αλάτι. Και ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι να γίνει ζύμη. Την σκεπάζουμε και την αφήνουμε για τουλάχιστον μισή ώρα να ξεκουραστεί. Αναμειγνύουμε το τυρί κρέμα με τη φέτα Όταν η ζύμη είναι έτοιμη, την πλάθουμε ελαφρώς και την ανοίγουμε σε φύλλο. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Απλώνουμε το μείγμα τυριών τυλίγουμε σε ρολό Κόβουμε σε 18 κομμάτια με πάχος 2 δάχτυλα Τα τοποθετούμε σε φόρμα 26 εκατοστών